Saluton al ciui kai bonvenon al nia nova episodio. No, hodio estas uh, iu stagna tago por mi. Mi riposis multe kai meditas kai do mi ne havas eh, grandan messagion do ec ne malgrandan messagion mi havas. Do bone. Ni iru ala medito. Resto con ni kai kun medito con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodie mi volas legi kai mediti kun vi sur la comenzo de privata lettero al signoro Vavoho Trompeter, kiu estis tre grava figuro de la pioniera epoco, kiu estis scribita rande de la fino de la iaro 1800 naudec vin au comence de la sequa iaro 1800 naudec La el tiron vi trovas je pagio quarcent dudec du. Mi nur aldonos unu vorton quiu aperas en la sequa pagio por completigli la frason. Cai nun mi parolos pri la entrepreno de signor Varen. En la dauro de la lasta i quin ses iaroi, tre ofte aperadis diversai proiectoi de diversai personoi, cun la lauta i pretendo plena i vocoi venu al ni, ni cunigos ciuin systemoin, ni creos lingvon idealan, quiu placios al ciui, ni presentas internazian societon au academion, ni laborados cune, cotopo. Quancam mi ciam sciis che en tia afero, ciel creo cae en conduco de lingvo, inter voli, cae fari, estas grandega, grandega pascio mi tamen en la comenzo credadis al ili, cae promesadis al ciu el ili mian plenan helpun. Ciu iu ain audis pri la entrepreno de signor Varen, mi devas concedi che mi neniam audis pri tiu signoro Varen. Malgrau la facto che mi estas faculo pri interlinguistico, pli probable la propono de signoro Varen uscis sur eh, sia scribo tablo au publicigis sen granda effico. Sed tio estas, ni diru, la fono de la el tiro. Mi volas diri che Zamenhof parolis pri comenza credado en la ideo laboricune sen eh, disputoi por atingi solvon quio placu al civi tio signifas che Zamenhof ciam donis chanson unue al homoi anto la shangi ideon. Kai mi devas diri che mi shatas citiun aliron alla homa rilatoi. Sed mi volas anca o diri che iu pli mi li, che iu pli mi mal unijas des pli la chansoi ununurai estas mal grandai. Do, estas por mi mal facile credadi al homoi kai missi volas chu vi tenis la freshetson de Zamenhof tra la jaro e au chu vi changis vian manieron rilati con la aliei. Dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen sen fine.